Uite, în seara asta vreau să-ți uh, improvizez despre a călători. Mi-a dat ideea proful meu de coaching, grația Sonu. Zice, domne, într-o zi ploioasă erau 2-3 oameni aici, eu vorbeau germană și i-am întrebat ce faceți aici de stați lângă statuie. <laughs> Și ea zi, i-a răspuns în engleză, am călătorit până aici de departe să vedem România <laughs> și făceam mișto de a călători. A călători, cred că putem călători și uh, cu gândul dacă te duci la cafenea cu mălăiele, el are o glumă, se pune așa la masă în bucătărie și zice acum mă duc în turnul Eiffel. Mă duc unde vreau eu și el nu se mișcă de la masă. În sfârșit, mie nu-mi place să călătoresc, mi-a place să călătoresc în imaginația mea. Și plus de asta să strângi o groază de bani, îți dai seama, o groază de bani, ca să călătorești să vezi statuia asta. Tu ce părere ai? Ceau!